Владимир Владимирович, когда следует ожидать строителей из Беларуси на космодроме Восточном? А вот, э, Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, мы ждем вас. За нами не заржавеет. Спасибо. Знаете, вот Владимир Владимирович рассказывает, вы говорите санкции, а я Дмитрию говорю, знаете, вот тут ощущение санкций нет. Все свое, все делаете вы своими руками. Чего мы тут паримся из этих санкций? Что мы дома не построим? Строим, Все сделаем. Время надо немножко. Поэтому э, для этого президент пригласил меня, чтобы я посмотрел глазами Смотрел на объем, на масштаб. Э, у белорусских строителей хорошая очень э, репутация, компетенции высокие это все будем делать. Но это не единственная, как я уже сказал, э, область нашего сотрудничества по космосу. У них очень хорошие предприятия, причем на наши разработки, финальное производство будет у них. Пеленка. Да, очень хорошее предприятие. С советских времен осталось. Александр Григорьевич не дал ему э, свалиться на бок, э, поддерживал его. Будем использовать, активнее работать дальше. Это вот совершенно конкретные вещи. Будем делать высокотехнологичный аппарат. И, и работать здесь строители будут, и сотрудничество в космосе.